Наскальные рисунки. У доисторических художников жизнь тоже была не малина. Вырезав в глубине пещеры ножом на камне сюжет, творец приглашал старейшин. «Так», — говорили старейшины, кутаясь в шкуры и вглядываясь в изображение. «Э, что? Сцена охоты? Она!» — ликовал художник. «Самое главное, чем живы? Вот мамонт бежит, а вот мы с копьями». Верно. У нас, значит, полная свобода творчества. Так. Но копья почему так крупно? Видна конструкция. Это запрещено. Художник мрачнел. Копья соскоблить, нарисовать палочки, начинали диктовать старейшины. Его порядок воинов тоже нельзя, тайна племени, число людей тоже. Да уберет этих двуногих, советовали художнику приятели кроманьонцы. Оставь одних мамонтов. «Сколько можно?» — плакал художник. «Три тысячи лет рисуем только мамонтов да быков, а брыдло...» «Как знаешь. Между прочим, сегодня будут давать козье мясо по спискам. Соскоблишь или нет?» Художник скоблил. Первобытное, искусство, искусство несет в себе парадокс. парадокс. Точные, знания анатомии животного, животного и полное неумение нарисовать себя, себя демиурга, демиурга человека. человека восклицают с кафедр ученые. Они витают в империях, не знают простых причин.